Bonan tageron, mia nomo estas Federico Gobbo, kai mi estas la speciala professoro pri interlingvistico kai esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Bonan tageron al ciui, mi estas Davide Astori, kai mi professoras pri generala linguistico ce la Itala Universitato de Parmo, kie mi interalie instruas ancao interlinguisticon. Mi interesigas ecte jaroi al lingvo planado kaj esperantologio. Mi instruas interlinguisticon kaj esperanton en citio tiu universitato en Nederlando ekde jaro 2014 kaj antaue mi ankaŭ instruis la sama in facoin en la Universitato de Torino en Italio. Mia basa curso per generala linguistico, per esempio, studevelas en la Itala, en la angla kai en esperanto. Bon chance, mi kai la collego kai amico Davide Astori successis malfermi Erasmus plusan interchangeon per de kiu ni instruistoi professoroi povas visiti unu la alian por doni alian vidpunkton pri interlinguistico kai esperanto alla respectivai studentoi. Mi estas felicia kai honorata partopreni la Erasmusan interchangion cun Amsterdamo. Dum la lasta iaroi ni cune organizis tre interessa in aferoin. Kai mi certas che en estontezze attendos nin novai kai ricai event occasoi. Compreneble dum la pandemio ne estis eh, eble occasigi fisican interchangion. Do ni havis la ideon pretigi citiun videon cun niai studentoi, tiel che ili povas presentigi al la esperant parolanta mondo. El cora in amica in saluto in al vi Federico, cai al viai el starai che studentoi. Gis! Dankon Davide kai e cora in saluto in anca al vi. Mi volas nur diri fina noton anta ol doni la vizon al nia studentoi. Consideru che ciui nia studentoi en Amsterdamo kai en Parmo estas comenzantoi. Do mi subtitoligis subtextigis ciun el parolon de ili, estas caecae eraroi, lingvae eraroi, sed consideru de nove che ili estas comenzantoi. kion tio signifas? Tio signifas che ili sekvis esperanto kurson kiu dauras pli malpli du dec horoin nur. Giù la spectadon, cae gis la fino della video. Resto con ni, specto con ni. Saluton, mia nomo estas Francesca, eh, mi prenas post magistrecan specialigion eh, pri eh, audvida traducado eh, c'è la Universitato de Parmo. Eh, mi parolas familie la Italan, Kaila Gaetanan, <laughs> kiu estas la dialecto de mia urbo, Gaeto, en la uh, centra occidenta Italio. Eh, mi lernis en la lernejo la anglan, la Franzan, kaj la latinan. Uh, dum uh, la universitato uh, mi studadis la anglan, sed ankaŭ la rusan kaj iomete la germanan. Eh, mi parolas pasive esperanton uh, eh, kai mi lernas eh, la islandan mi venas el italio tie mi logias pli specife en un tempe mi logias en parmo mi shatas auxculti musicon kai desegni legi kai cuiri jen mi Saluton! Eh, mia nomo estas Tomaso. Mi estas bakalaura studento pri anglistico kaj teatro en la Universitato de Amsterdamo. Mi estas du lingva en la angla kaj nederlanda. Uh, kaj mi lernis en la lernejo la franca, la germanan, la hispanan, latinon kaj antikvan grekon kai mi lernis an la universitato la usonan signo lingvo mi venas el nederlando kai nun mi lojas proxime al eindhoven mi shatas bicicli, piediri kai arton uh, mi volas lerni esperanton char mi shatas lingvoin Yanni yeah, Saluton! Mia nomo estas Tomaso, kai mi volus esti monstro al vi, io kion mi comensis dum la pandemio. Kuiri. Mia plai shatata manjo estas tag manjo, kai hodiau mi kuiris legomain, ovain, caspanoin. Nun, por prepari varmigu la vacuion je cent octec gradoi. Oni bezonas du ovoin, quin tomatetoin, duonan rujan paprikon, unu taculeron de xenoprazo, cae iomete salon cae pipron. Tiam la unua stupo. Shuti la transitain legomoin inter la truoi. Due, eh? mixi la ovoin cun la salo cae la pipro. Trie, ferci la mixon sur la legomoin. Quare, sciuti la scenoprason sur cion. Cae fine, meti circau du minutoin en la bacuion. Cae viae taspanoi estas servopretai. Bonan appetiton! Saluton. Kiel vi fartas? Mi nomi jes Claudia, kai estas studento bacalaura pri linguistico en la Universitato de Amsterdamo. Mi venas de Polando, kai parolas de maske la Polan. Mi estas linguisto, kai laboras kiel instruisto de la lingvo anglan. Mi shatas mian laboron mi shatas lingvoin. En la lerneo mi lernis la hispanan kai la rusan. Ankau mi shatas kulturoin kai bicikli. En 2017 mi venis el Amsterdamo kai komencigis la studo. Mi loĝas en Amsterdamo, Nederlando, kaj parolas ion la nederlandan mi lernas esperanto char gi excitas min yen mi saluton mi nomi Sam. Eh, mi esas magistra studento pri informatiko en la universitato de amsterdamo kaj la libera universitato amsterdamo mi parolas familie nur la nederlandon en la leneo mi lernis la anglon, la francon, latinon, cae io mete la antiquan grecan, cae la germanon. Mi venas el Nederlando, cae mi logias en dimeno. Mi shatas musicon, fotografion, cae programadon. Ien mi! Saluton, cae bonvenon al mia presentado, mi nomigas Raik, kai mi estas bakalaura studento pri historio. Mi estas an mi atrea studiaro, kai mi venas el Hiversomo, eh, kai nun mi loĝas an Amsterdamo. Miai hobioi estas legi eh, histori libroin, subac fan nagiadon, cae an quarantena tempo eh, promeni sencelle an orienta Amsterdamo. Eh, an mia studo mi multe pristudas Jugoslavioin uh, eh, kai Josi Prostito kiu estas grandiosa esperantisto uh, eh, kai li estas eble la causo pro la electo de citiu electabla fakko Jen mi! Saluton kai bonvenon. Hodiau mi iras al la canalo inter Amsterdamo kai Reno Rivero la Amsterdam Rijnkanaal en Nederlando. Tu vi iras kun mi? Oni diras ke dio cerpis la mondon, sed Nederlandano e cerpis Nederlandon. Tio veras. Pli ol du procento de Nederlando situas mal supra de mar nivelo. Ni nomas tio in areo in poder. Ni estas nun en orienta Amsterdamo. Ni estas citi tia maniere aquo estas abunda en Nederlando kaj ni recevas en aglecionoin ekte la ajo kvar au kvin ofte organizita eh, de la elementa en Nederlando fines kiam fi sen intense biciclas au kroma Ian Cluzo, kiu reguligas la akvo nivelo inter la kanalo kaj tiu plezir haveno, ĝi estas malunika ni havas multa in in pli ol du mil en Nederlando. Cioi pontoi, clusoi, cae acfo bariloi estas administraterai eh, de la poderai administratioi. Cium quar jaroin ni valotas prir giai directoi. Ferdire, jen mia favorata acfo boraiol, cluso ducent dec quin uno. Pro la facto, mi loggias en podero, estas ciam risco di inundo. Tioi bluai pordoi protectas min cae aliaen homoi. En ocaso de besono, gi fermigas cae protectas min. En Nederlando, la batalo contra la ACFO estas ciam ce estanta. Saluto, Mi nomiĝas Carmen, mi estas studento pri italan literaturon en la Universitato de Parmo. Mi parolas famiglie la italan kaj la sicilian lingvo, kiu estas minoritata lingvo de sud Italio. Mi lernis en la lernejo la anglan kaj latinon kaj iom da araban lingvon. Mi venis el Sicilio cae mi en Reggio mi shat legi libron cae studi literaturon. Ien mi! Salutum! Mi nomigias Lisa. Mi estas bacalaura studento pri artefarita intelligento en la Universitato de Amsterdamo, cae mi estas en la tria studiaro. Mi venas el Rotterdamo, cae nun mi logias en Dimeno. Mi parolas familie la nederlanda, kai en la lerneo mi lernis la anglan, la francan kai la hispanan. Mi laboras en la basaro la Tenkate Markt. Uh, eh, me, mi shatas foiagi, ancao mi shatas la culturoin, tial mi studas, uh, mi studas esperanto. Jen mi! Saluton! Mi estas Angelica, kai mi estas magistra studento pri lingvistiko en la Universitato de Amsterdamo. Mi parolas familie familie la nederlandan lingvon kaj mi lernis en lernejo la anglan, la francan, la hispanan kaj la germanan lingvon Ankaŭ mi lernis la francan kaj la hispanan lingvon en la universitato. Nun mi lernas Esperanton. Mi venas el Nederlando kaj mi loĝas en Almere. Mi ŝatas vi ludi kaj danci. Jen mi! Saluton! Mi nomidas Filippo, Mi estas eh, bacalaura studento pri classica literaturo ce la Universitato de Parmo. Mi denasce parolas la italan lingvon. En la lerneio mi lernis la latinan, la anglan, cae l'antiquan grecan. Mi venas el Italio. Mi loggias en traversetolo, ma il grande urbo c'è Parmo. Mi sciatas curbicicli cae leghi. Ien mi! Saluton. Mia nomo estas Lisa, kaj en tiu video mi montras iun tagon de mia vivo. Mi fekijas circa la oka oro. Mi manĝas bananon kaj porigon aŭ eh, patkukon. Lunde kaj merkrede mi laboras. Mi loĝas en Dimeno kaj mi biciklas pli malpli dek kilometrojn dista hejme al la tenkate merkato. La mercato estas en la occidento de Amsterdamo. En la universitato mi studas arte faritan intelligenton. Mi estas en la tria studiaro. Nun tempe mia leccionoi estas per sumo. En la semai finoi mi iras al miai cepatroi. Ili logias proxima al Rotterdamo. Tie mi logis antau di meno mi promenigas la hundon Max kai mi babilas kun miaj patroi kaj frato. Mi ŝatas aventuroin. Por mi, ci tio signifas foiagi, festi kaj campi. Mi ankaŭ remas ĉe la asocio Skull. En la fino de la tago mi amas reveni haimen. Bonan tagon! Saluton. Mi nomi Sam, kaj mi estas programisto kaj pli ĝenerale teknologia ŝatanto. Dum ordinara tago mi ofte sidas ĉe ĉi tiu du tablo. La tablo kun mia komputilo aŭ la tablo kun mia elektronika aĵo. Mi ne scias multe pri elektroniko. Eh, mi neniam studis ĝin, sed mi ŝatas krei diversajn Eh, curiosa in elektronika in uh, Miai proiectoi ofte estas strangai sed amusai, kai do ci momente mi estas occupita connecti mian Gameboy al interneto. Ne demandu min la kialon. Generale mi trovas che programmi por la Gameboy estas tre amusa, malnovae computiloi cae similae aferoi aparte placas al mi. Tial, mia plei shatata posedajo versaina estas citiu, la dec fiti for twenty video terminal. Gi shainas computilon, sed ne vere estas. Gi povas nur montri texton, cion alia computilo sendas al gi, cae sendi texton cion usanto taipas per clavaro. Historie, computiloi estis tiom multe costa, ca oni ne havis propran computilon, cae do oni usis terminalon por atingi foran computilon, ciu estis cun usata cun multae aliae homoi. Nune tiu terminalo ne estas tre utila, vere. Ci nur montras texton, ne bildoin, cae ci estas nigra blanca. Crome, ci povas nur montri malmultain literoin sed mi ancora povas usi gin por ludi main sweeperum cae paroli cun miae amicoe per iro to. Mi esperas che mi montris al vi calcain temoin cioi interesas min, cae mi antau gioias vidi via in videoin. Saluton! Mi nomi Heli, cae esta studento bacalaura pri psicologio en la Universitato de Amsterdam. Mi venas el Finlando, kai mi parolas la finnan de Mi lochas en Amsterdam, sed mi ne parolas la Nederlandan. En la lernejo, mi lernas la Svedan, la Germanan, kai la Hispanan. Mi shatas voyagi, kai legi poetsion. Mi ai hobioi, estas korpopilko, kai jogo. Mi laboras kiel tradukisto. Mi volas lerni Esperanton, char mi tres satas lerni lingvoin. Mi pensas, ke Esperanto estas interesa lingvo pro tia historia. Tien mi! Bonan matenon el Ruando. La coro de Afriko. Mi nomiĝas Heli. Kai horiau mi montros tagon de mia vivo en Kigali, la cefurbo de Luando. Sed unue, mi volas dividi iun interesajn informoin pri Luando. Ĉu vi ciis tion? Luando estas nur duono de la grandecho de Nederlando. La oficialai lingvoi estas la franca, la angla kai la loka lingvo, Kinua Ruanda. Ruandai homoi pensas che paroli laute estas mal gentile, do ili parolas tre, tre, quite. La lastan sabaton de la monato, ciu eliras por purigi la urbon cae la straton. Citio clarigas kiel Gigali estas la plei bura urbo en Afriko. Ruando estas conata pro siai mil montetoi cae goriloi. Tamen, viciti goriloin estas tre multe coste, sed, bon chance, vi povas viciti la montetoin sen pagon. Mi voyagis al Ruando, char mi chatas lerni novain kulturoin. Ruando estas ciel mal sama compare kun Finlando cae kun Nederlando. La medio, la climato kai la historia. Mi pensas ke estas grave voyaji al diversa e lokoi kai ekoni lokain homoin. Per tio vi povas lerni multa e novain kai malsamain perspektivoin. Ci tio vere povas shanji vian perspektivon pri la mondo kai vi povas lerni ion novan pri vi mem. Ancau, ciam vi voyagas, vi povas vidi nian mondon, kiu estas tre, tre bela. Saluto! Mi nomicas Filmar, mi estas bakalaura studento pri politica sciencio, mi parolas familie la Nirlanda, mi lernis en la lerneo la anglan kaj la germanan, Mi venas el Nederlando kai mi lojas an en Sandamo Nederlando. Mi shatas de uh, eh, kai muziko. Jen mi. Saluton. Mi nomo estas Giovanna. Mi estas Tudek Jara. Mi estas bakalaura studento pri psikologio kaj lingvistiko en la Universitato de Amsterdamo. Mi studas psikologion ek de du jaroj. Mi ankaŭ ŝatas lernadon de lingvoj. Mi parolas de naske la punjaban, la anglan kaj la ĉinan. Mi familia esta multicultural. Mi lenis en la lernejo la francan kaj la hispanan, sed mi benzonas praktiko mi venas de Chinoy on hong kongo mi logo son an amsterdam mi shata scanti danzi kai curi pur miai amigo e kai mia hen mi Saluton! Mi estas filmar, mi estas bacalora studento de politica scienco, uh, eh, kai mi shatas musicon uh, crome mi pinches le la bas gitarum, yen <laughs> kai mi componas uh, componas cantoi pur mia mia bando uh, lord of the flies en esperanto uh, la senioro de la mus uh, pur mia versio de la exercizo uh, ion tagon de mia vivo uh, mi electis paroli pri mia musica grupo, uh, eh, kai nia unua albumo Rat Planet en Esperanto Rat Planeto. Uh, la bando estas mi kai du amikoj uh, eh, de uh, lerneo, de la lerneo. Uh, mi amiko Tain pinchas la gitaron kai mi amiko Short Drumas. La bando estas estiblita en ek, en en du mil dek ok kai ni muzikas uh, metalo metalo kai punk punko mu, uh, kiam ni establis la bando ni esperigis el bandoi uh, eh, similai al Nirvana, Dead Kennedys, Slayer, kai The Melvins. Uh, ni eldonis la unuan albumo, albumon en novembro 2012. Uh, la albumo Rat Planet estas kolekto de malnovaj cantoi kion, uh, uh, ni componis uh, en 2018 kai frua 2000, 2019 la album nomo Red Planet nie havas grava intentioi, uh, eh, ni electis gi sa la noma sonas bone, sonas bone. Uh, la albumo havas ses cantoi, uh, eh, estas 30 minuto in longa, Uh, la album Covrilo desecnis se nio amico de lerneo. Uh, mia ple shatata canto de la albumo estas Rattenkrieg, en esperanto Ratmilito. Uh, uh, la canto estas dec minuto in longa, la canta nie, nie havas uh, eh, cantadon, set ci havas fortoin en la germana lingvo. Uh, mi parolas kai krigas uh, en la canto. uh, <laughs> la canto racontas uh, pri la bataleto de Stalingrado, pri la perspektivo la germana soldato a uh, la bando estas play grava por mi tsar al uh, g eblig ebligas al mi musiki kai mia amikoi um espereble ni musicos fifa balla <laughs> saluton dankon pro via vizito on mia quarantena ni ne povas iri exteren do mi dividos unu obion kiun mi faras en dome tio estas ganti Tempo por unu racconto. Ciam mi estis iuna, mi estes vere energia infano. Mia che patro e provis trovi obion por occupi mian energion. Felice ci tiu problemo solvigis ciam mi expecti musica presentaggio. Mi shatas canti de multae iaroe, cae mi shatis canti cantoin de multae lingvoe, exemple, on la China, Inda, cae Angla. Cia mi avis ses iaroin, mi aligis a la oro de mia lerneo. Mi estis sopranisto ec de dec tri iaroe. Cia mi estis dec quin, miai du plei bonae amigoe, cae mi formis bandon. Mi abando tre furoris, cae mi partoprenis concurson por mes lerneianoi. Ni cutimis practici ciutajo on la ludeion exter la lerneio cae mi lernis. Mi alvenis domon gela dudec tu a ioro ciutaji post mia practici. Por mia malfelisa laboro, mi fin fini gainis la concurson. Cantado felicigas min, cae gin constastis che la vivo esas plena de malgranda e gioia. Cantado esas felice farebla, ca mi pensas che ciu devas farin gin ciutage. Estas multae genroi de musico, pop musico, rocco, sol, ca latina musico. Ili ciu eligas elion amnesion on mi. Cantado portas mi passion, ca gi estas unu de la plei grandae gioioi on mia vivo. Ni ne prenas la vivon tro seriose, trinku biron kaj kantu. Saluto in carai homoi. Mi nomi jas Claudia, kai mi estas comenzantina esperantisto. Hodiau mi volas montri al vi iun tagon de mia vivo. Mi studas, kai pro gi mi pasigas suficie da tempo interne de la domo. Mi loĝas nun en Londono, kai hodiau, en mia lunch pauson mi bicikligis al turo de londono por promeni sub la bona vetero la turo de londono estas granda kai grava historia eo gi estas aro de diversa stonai konstruajoi circa de stonai muroi La turo estis construita en dek dua cae dek tria jarcentoj. Frue gi estis fortezo cal mallibereo, tamen nun tempe servas quasau ciel turisma al Aldone, gi situas en la kerno de Londono, flanke la Tura Ponto. La Tura Ponto estas fin construita en 1894 kaj quar, cae interligas la nordan cae sudan partoin de Londono. La ponto estas malfermebla por tiu qui raitis veni de la plei grandaj cae gravaj shipoi en dudecai arcento. Por esperantistoi, estas interesa afero. Fakte, la tradukisto Abel Montagut skribis pri la turo de Londono kaj la tura ponto en lia verko nome Poemo de Utnoa. Super la Atlantico nun al urbego vojaĝas Uttu kaj Fidiaso. Jen la Londona fortreso, la ponto de la Ceftura super rivero Tamisa. Ien vest ministere brilas sub vide nun la abateo. Gi estas la fino de mia promeno, cae mia filmo. Mi am bezonas bicicli heimon. Ian tempesta? Gis! Ien la fino de nia video. Mi volas danki ciu in uh, studento in uh, por partopreni citi un excitan uh, proiecton do de nove coran dankon kai gis la venonta proiecto Erasmus Plus a cun Parmo kai Amsterdamo cune.